Patrik Mikloš, to je on. Čiže <laughs> je to taký človek, čo žil asi v divočine, v prírode a tak. A, a keď, tak sa prihlásil ku mne do ateliéru a tam študoval, pred dvomi rokmi skončil to štúdium. On bol starší ako tí ostatní študenti. Ale, ale akoby mentálne bol na ich úrovni, oni sa ako... A potom, tak, tak, tak, tak, tak, neviem, dostal som sa k mm, ako keby mm, z môjho pohľadu k vizuálne zaujímavejšiemu, ako, chcel som to vizuálne obohatiť nejak no tú svoju prácu, tak som začal vytvárať takéto plechy. To sú, jak som pochopil, to sú fotografie stažené z internetu? Áno. Z, z dejin fotografie. Ty si, ty si z dejin fotografie, ty si potom zrobil negatív toho a pak si to zväčšil na ten jediný chleb. Uh, hej. Ja, e, a robil som to tak, akože nie je to zväčšené, je to kontaktná kopia, kontaktná kopia. toho vytvoreného negatívu. A potom som do toho ril a leptal som to. A jak si vytvoril ten negatív? Ten negatív som vytvoril tak, <laughs> že, <laughs> že som proste, no siahol som obrázok z internetu, e, do tej potrebnej veľkosti som si ho proste nazvačil, inverzne som ho premenil na to negatívne, že no. A potom som to vytlačil na fóliu. Aha, jasne. Tak nejak to bolo. Nakoniec ten <laughs> Patrik, ja, nakoniec ten Patrik zistil, a podľa jeho teórie, furt diskutoval a chodil a celé dny rozprával a zistil, že všetko je prirodzené. Potom urobil zase túto ďalšiu vec. Akože čo sa týka vizuality, tak som sa inšpiroval hlavne povedzme nejakou románskou, románskou vizualitou, a takisto aj ten, potom ten relikviár je vlastne Domčekový relikviár, alebo teda inšpirovaný Domčekovým relikviárom, ktoré boli vlastne v románskom období veľmi uh, najčastejšie. Skúka, no, že Patrik išiel do Viedne, kúpil si tam papierové kukátka stereografické v múzeu Leopoldovom alebo niekde a sem to ako nainštaloval a to vyrábal sám aj s pánom Truhlárom a je to taká akože veľmi rukodelná práca teda. Když tak tam eh, spousta lidí na to nepřišlo, že se to dá zaostřit, jo? že to není pořád rozmazaný. Tam opravdu No, no týmto, týmto ako tlačítkom si približíte osu zraku a do akoby eh, tej roviny ústrosti. No, akože systém je veľmi jednoduchý 19. storočia, keď boli tie foto, vlastne stereoskopické kukátka, tam to tiež bolo vlastne na tyčke, keď si to človek takto priblížil a zaostril a videl to stereoskopicky stereoskopický. Ďakujem za pozornosť. Takže ty si to predsa pustil, ne? <laughs> to už asi len tak neformálne medzi skleničkou vína. Kde sa ptejte Patrika ešte tady? No, ja som pár.